Dag mensen. Iedereen. Eh, ik ga een video maken. Waar ik eigenlijk lang naar op zoek was. was naar eh, hoe dat je een fakkel, een jongleerfakkel, opbindt. Naar een nieuwe, met een nieuwe Kevlar. Uh, ja, lont eigenlijk. En als ze er zo uitzien is dat... Dat is al een beetje beter. Komt door wel meer vuur aan te pas dan. Dat is wel mooier. Ik heb straks een optreden als eh, vuuranimatie met eh, eh, als mumme. Ik weet ook niet waar dat kan Maar... Nu, waar moeten we mee beginnen? Eerst om vooral dat los te doen. Nu voor de mensen die, die dat niet weten, ik ga dat even doen. Hier staan twee schroeven op. Hier, dat. Oh laten zien. Hier zijn twee schroeven. één hier en één daar. En bovenop uw kegel, op uw eh, fakkel, ziet je hier een streepje staan. Daar een klein streepje. Dat streepje dat wil zeggen, daar zijn uw vijven. Hier. Daar tegenover het streepje. Nu, we gaan dat eerst eens demonteren. Ik heb een truc gevonden om dat daar gemakkelijk op te doen. Alleen gemakkelijk. Tja, daar gaan we wel veel mee sukkelen. Dat is niet een alarmboog dat we piepen, dat is mijn vijs. Zo. Kijk, je doet dat daaraf. En je kijkt hoeveel keren dat het daar rond zit. Dus. één keer. Twee keer. Drie keer. Vloed, het is af. Drie keer zit het daar rond. Wat heb ik nu gedaan? Ik ga nog mijn, mijn overschot van het lot nog halen. Ik heb gekocht, zo 2 meters, ben ik zeker dat ik nog eens kan. Eh, ja. Okay. Wat gaan we doen? Ik ga dat hier, kijk, over die gaatjes zetten. Hè, want daar moet je eindigen en je moet over de gaatjes eindigen. Houd dat goed vast. En je trekt het daar goed over. Wacht, ik was, ik was eerst aan de andere kant. Ik doe het zo, hè, zo. Dan juist had ik het zo gedaan, nu doe ik het zo. Waarom? Eh, omdat ik het dan beter kan aanspannen. Zet je een duim daarop, hè. zie dat je, dat je aan het streepje zet, hè, dat je daar niet te veel, eh, te veel lont aan hebt. Hè. Dat we te veel naar de andere kant van de vijsjes hier naar deze kant hier. Ah, je ziet dat niet. Zo Wat zo doen? Aan deze kant van het lont te, veel, te veel lont zit, hè, want dan zit dan met een dikke, dikke bobbel. Nu niet. Nu is je met een een dikke bobbel. Zo. Je zet uw duim daarop, zo. En ik span dat direct heel goed aan krachtig, ik hier komen doen. span dat heel krachtig aan, dat dat al goed vast zit. En dan beginnen we. Eén keer, twee keer, drie keer, dan dan het En laat je iets meer om dat om te plooien. Ja? Nu, één keer kunnen we dat doen, dan weet je hoe lang dat is, dan doe je dat terug los. Dan snijd je je drie reepjes. Ziet je? Dat zal ongeveer zo uitkomen, zie je? Kijk, ongeveer zo. Hè? Het is nu juist mooi. Zo. Dus dat gaan we doen. Hè? Dat zal ik dan een keer doen. Hè? Doet het daar rond. Niet te ver over het streepje. Hè? Centimeter of centimeter kan een half zijn. Dan spant dat heel hard aan. Het is goed dat je dat kunt. Het blijft gewoon hè, gelijk van boven. Zo. Zo. En ik hou weer en hebben we overschot. Hè. Ik heb overschot. Zie je, hier een streepje en dus heb ik dat overschot. Maar waarom? Omdat ik dat wil ontplooien. Zo, ik ga dat ontplooien. En dan komen we er zitten. Ik heb minder geven. Zo. Ja? Nu komt het, hè. Ik weet het. Je moet weten hoe ver dat die dingen uit elkaar staan. Hoe, dat, hoe ver dat die gaatjes uit elkaar staan. Hè. Ja. Weet je, dat meet je eerst. Onthoud dat. Hè? Ik heb een schuifmaat gezet. Ik heb hem ingesteld. En ik weet hoeveel dat is. Nu van de kant van boven, uit dat is wat schat en dan gaat het al wel eens centimeter zijn. Nu heb je je schroeven die je daaruit gehaald hebt. Die moet je nu laten vallen, want dan ligt het op de grond. Je moet het een beetje proper maken. Ja. Als dat proper is, pakken we Ops mijn vet tegen mijn tang, tegen mijn, tegen mijn schaar. Dus dat, dat vet, dat hebben we nodig voor ons, kijk, voor ons vijs in te draaien. Ik ga dat daar zo goed mogelijk in draaien. Zo. Dat gaat vet, een vettige proces Tegenover het, lijntje draai ik die schroef daarin. Nu het probleem daarbij het meeste, dat, hebben, dat is dat hij een hele bazaar begint op te draaien. Kun je daar tegen doen, vetten, vet doen en regelmatig terugdraaien. En misschien zelfs nog wat vet gaan, gaan bij aanzetten. Zo, dat draai je daar alleen met die hand. Zodat je een kind? dan zit een sloppeling. Zet dat daarop en weet maar te draaien totdat je aan je, aan komt van achter en uw gaatje. Ja. Houd dat goed vast. Voor die die onhandig zijn, die liggen dan hier op een tafel. Hè? Ja, niet iedereen is zo ondraaglijk als ik. En je draait dat aan. Kijk maar eens naar mijn vorige video, de, de beste technieker daar. Fantastisch. Je draait het aan. Zo, en dat is vast. Voilà, dat is, dat is al één vijsje erin. Ja? En dat vijsje, dat zit daar nu goed in. We pakken ons ander vijsje. Hè? maken dat proper, want je moet dat altijd goed proper maken. Ah, met een ontkomst. We doen daar terug vet aan dat hier op mijn schaar plakt. Hè. Nu gelukkig, normaal ik had hier zo een vetpomp liggen. Zie je, maar voor uh, in te vetten. Zo. Goed. Ah. Wat doen we daaraan? Dan nou, neemt je maat, hè. Je weet nog, die schuifmaat hier, die centimeter kan ik er kijken hoe ver ik in moet zitten. En dan touw ik dat. Hier moet ik Dan steek ik daarin en oh, we doen hetzelfde. Ook zo. Erin foefelen eerst. Zodanig dat dat niet kan opkrollen. Hè. Een keer draaien, terugdraaien, draaien, terugdraaien. Zodanig dat dat vet daar zo wat in zit. Dus je moet daar geen schrik van hebben, dat vet. Dat is gewoon vettig. Zo. Dus dat zit er al in. Nu gaan we het gaatje zoeken. Het gaatje zoeken. Dat is zo wat het, het dat je rent. Oh, ik heb wel jas. Ook weer terugdraaien. Vastmaken, terugdraaien. is een dikke knobbel. een dikker de knobbel, hoe meer vuur. Hè. Een beetje loswringen, weet dat? Want je moet eigenlijk een beetje, een beetje eh, moet ik zeggen, daar kunnen lucht tussen laten voor dat de brand te steken. Nu gaan we dat ook eens proberen. Dus wat heb ik nodig? Allee, olie. Eh, ik ga hem even afzetten, de camera, en dan kom ik zelfs terug. Oké? Okay? oh, nee. Wacht u de bekken. Zo. Hier ben ik terug. Uh, moeten we op letten als we gaan jongleren? Ik heb dat al dikwijls ondervonden. Dat wordt vettig en zo. het is niet van vettiger of prettiger. Dat zijn nu vakkers die moeten super droog zijn proper. Een vod meepakken. Het gaat vuur jongleren. Tot aan het kunt. Dat ze niet uit die handen knippen. en mij was dat regelmatig. Ik kan nog zo gewoon niet jongleren. Ik ben toch nog geen jongleur. Ik ben meer eh, een clown dan iets anders. Zo, ik ben Petje de clown als ik nog niet moest weten. Ah, je wist het niet. Ah, dan weet het niet, hè. <laughs> Zo. Dus eerst proper maken. Voilà. Nu wat hebben we nodig? Hè? Lampenolie. Gewone lampenolie. Dus uh, ik ga de camera even, even een beetje verzetten. Het beter losgelaten. Daar ze. Zo. Zie je ze liggen? Dat zijn mijn, mijn Wat gaan we doen? Eh, ga die eerst eens een keer een knoop uittrekken. Ja, dat is pas. Daar. Zo. Ik ga die overgeten vergeten mijn lampen over. Zo. Goed. Goed, laten we ranken. Hier sappig. Zo. Ja. Nee. Altijd denken dat ze sappig zijn dat je die moet, eh, moet, niet vergeten, ik zal zo doen. Dat je die nog moet uh, uitzwikken of uh, met een voet droogdappen. Stopzokken erop. Op een voet. Kijk, ik ga dat zo doen. Ik vind dat eigenlijk wel beter dan daarmee zitten te zwikken. Dan ga de camera terug naar mij richten. Waar zijn ik een keer? Ja, oké. Okay. Zo. Je kunt dus zwikken. Ik zal nu een keer zwikken. Dan pak ik mijn fakkel. Ik kaas dat af. Ik druk daar zo een keer, ik Ja. Dat is voor een bazaar die toch eruit vliegt op de mensen. <laughs> dan pakt je luciferkens. Waarschijnlijk gaat dat er niet gaan, want het is dus nogal tamelijk veel wind. Zo. Oké, okay. gaan we de camera naar binnen. Hier krijg ik die toch niet aangestoken. Zo, ja. Plassen. Zo. Ik ga hem maar even zitten. Een deur of hij oh, Ja, ten andere... Eh, de 13e heb ik eh, een open duidagje met een smitsen. het Iedereen is welkom. Daar wordt ook vier animatie gegeven. Dus eh, als ze komt, komt dan komt er niet, dan blijft het daar. Zo. Ik pak mijn fakkels en ik probeer die aan te steken. Voor de eerste keer gaat dat wel moeilijk zijn. Gaat dat wel moeilijk zijn? Met aanstekertjes met lucifers. En dan krijg je schoonvlaken. Hè. Zo. Fantastisch hè. daar kan ik er content mee zijn hè. Zo. Natuurlijk willen je mij dan een keer mee zien jongleren. Oké. Dat kan. Maar ik moet dan eerst mijn camera naar buiten zetten. Daar zo ongeveer. Voilà. Oké. is veel wind, moet ik zeggen. Straks met weerspeuren zal het niet gemakkelijk zijn. Zo, dat was dan uh, de uitleg hoe dat je je kegels kunt binden. Uh, toch, toch tenminste een nevel onderzetten. En dan, eh, ja, dan kun je gaan jongleren. Zoals ik. dat gaat nog niet echt goed. Ik ben nog niet ingewarmd, niet opgewarmd. Maar... Oké. Zo blaast het uit. Zo. En wat moeten we dan doen? Zeker niet vergeten. Ze terug helemaal in olie. Dus ga ik je dat ook laten zien. Voilà. Goed veel olie op doen, want uw lont, uw lont brandt op. Ja, dat is nu nog een beetje aan het. Hè. Het is nu nog niet echt heel eet geweest. Maar als je zo een half uur aan het jongleren bent, of toch tenminste 10 minuten, wordt die ijzer warm en in de lont zit, zit ijzer, ijzer eigenlijk en ijzer net. Om alles goed bij elkaar te halen, halen, om alles goed bij elkaar te houden, nu, ik zal nog eens zo een netje gaan halen, wat dat er van komt. En eh, dan gaat het dat zien. Ik ga rap halen. Als je dat goed kunt zien, dat is een kopernetje dat daarin zit. En dat zit zo heel dat lont vol. Nu, kijk, dat is nog een goeie stuk lont. Niet wegdoen. Je kunt dat misschien nog eens gebruiken voor, uh, voor iets te maken. Bijvoorbeeld. Eh, ik zal eens van alles laten zien. Ik moet eerst mijn camera losmaken. Dan kan ik daarmee rondwandelen. zitten. Zo. Hupla. Oké. Okay. Hier, dat is allemaal naar rommel. Moet voor dan op een derde dag opgeruimd worden. Zo, dus eh, wat kunnen we daar allemaal mee maken? Kijk, ik heb hier al zo... Hè, dat is nu wel wat mijn, rondlont. Maar je kunt je daarmee bezighouden. Oei, ik bibber weg. Kun je daarmee bezighouden. Met daar van alles mee te maken. En dat dient om in te spelen. Oké, kijk, dat is mijn karken dat ik ga gebruiken voor alles aan te hangen. Eh, iets fantastisch leuks, dat is mijn, eh, mijn plank. Mijn plank voor mijn, eh, voor mijn rollabollen. Nu heb ik gezien dat er meer kapot is, dus moet ik dat terug vastlassen. Dus ja, dat gaat al een keer kapot. Zie je, dat is mijn plank voor rollabollen. En je ziet, ik heb mij al goed bezig gehouden met van alles. Dus uh, eh, een katana om in brand te steken. En ik zou van alles maken, hè. kijk. Dat is zo'n pintje. Dat is van een, van, van een eigenlijk. heb ik zo daaraan vastgelast, zo gebrabbeld. zo weet hè. En daar heb ik lont op gezet. Hé, dat is mooi hè. Ja, dat komt hier aan, de, aan mijn karken. Zo, hier zo. Ah ja, kom maar. Zo, hopla. Heb je gezien? Farm kijken, Zelf gemaakt. Dus mensen, veiligheid voor alles.